قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خير منهما يوم الفطر ويوم النحر واتان دراوي الله صلى الله عليه وسلم كتوى مدينة خلق دور جانهبو کەتیایەدا یاریان دەکرد فەرمووی ئەم دوو ڕۆژە چییە وتیان یاریمان تیایەدا دەکرد لە کاتی جاهلیەتدا تێدراوی ئەللاش فەرمووی ئەللا بۆی گۆڕژ بە باشتر لەوە بۆتە ڕۆژی جژنی فتر ڕەمەزان و ڕۆژی جژنی سەربڕین قوربان